Eccoci per un nuovo percorso. Ma diventiamo famosi. Ma chi lo sa. Oggi pure una special guest. Esatto. Abbiamo qui visualizzazioni. Emanuele. Uno special guest. Emanuele, il cugino di Alessia e oggi siamo su linea verde su linea verde siamo sul sentiero numero 26 abbiamo già percorso un po' di chilometri il fango comunque è persistente in questo periodo la zona è molto alberata abbiamo fatto un tratto sulla strada asfaltata ma poi si raggiunge la zona verde, fino a per dire. <laughs> Gli dà il tocco di... esatto. Vai Ale, passa. Vai che abbiamo il tocco. Minimo tre visualizzazioni in più. <laughs> esatto. July saw you again You're just so stunning Come vi ho detto il sentiero è misto Questo è il tratto sulla strada asfaltata Come, Cosa ne pensi? Fattibile? Ma, sì, è abbastanza fattibile Molto carino, dobbiamo ancora finire eh, per carità <laughs> eh, molto, molto carino Beh perché passano sempre le macchine a questi stili. Dai, dai. Siamo arrivati oggi in fretta alla al punto d'arrivo, Superga. La compagnia fa tanto. Oggi la giornata è spettacolare, abbiamo il sole, non abbiamo la bufera di neve dell'altra volta e guardate quanta gente. Oggi il panorama merita tantissimo. si riparte e ritorniamo giù per il percorso 27 vediamo eh già, attenzione. Eh, ci facciamo male. 327 è identico all'ultimo percorso che abbiamo fatto, esatto. Perché è lo stesso ovviamente, dice Alessia, ovvio. Quindi riproponiamo questa discesa. In realtà il 27 si incrocia con il 28 per poi diventare molto più ripido e quindi un po' più pericoloso. Proviamo a non cadere anche oggi. Obiettivo del giorno. Obiettivo del giorno non cascare. Esatto. <laughs> ecco. Bravi in una caduta. Eh? Sì, no, niente. Ma... I dare you to fix me. I'm crossing the line again falling on my knees. No stranger to pain, never ending. Su questo percorso si incontrano molti ruderi. Abbiamo incrociato una chiesa abbandonata, era veramente bella. My heart won't <laughs> Chi ride ora? Dai. Dai, si pattina qui. Eh, ce l'ho fatta la sua caduta. Perché c'è un joystick della PlayStation, raga. Dai. Ma no. E quello era Play 2 questo tipo. Sì, quello che avevamo giocavamo la PlayStation, c'è ancora no. attacco, guarda. Originale, Ma sì, ma anche se prendi un sacchetto ti porti due o tre robe per volta. Ma se non ce l'ho dove me Sì, no, per dire, prossimamente, mi voglio organizzare. Così incentiviamo le persone a portare via un po' di immondizia. Anzi, sai che facciamo? Questo è l'inizio di questo gioco. Come simbolo prendiamo il joystick della il joystick della playstation quindi ragazzi cominciamo anche noi a fare questo bel gioco portiamo via un po' di immondizia dei sentieri <laughs> c'è anche una valigia no, valigia. ti prego ok raccogliamo l'immondizia e la portiamo via con la valigia facciamo così no ti prego <laughs> no no ma qua è terrificante quello che c'è una bottiglia di vetro e una macchinina una discarica a cielo aperto certo. abbiamo finito il nostro percorso siamo arrivati dimmi un po' navigatore a Villa Sassi Villa Sassi, Villa Sassi quindi uh ah, -huh. Ah. quanto è durato questo percorso? 3 ore e mezzo per quanti chilometri? 10 10 bene dai si può fare sì fattibile e abbiamo con noi il, il nostro simbolo della giornata ripuliamo i nostri percorsi questo ovviamente essendo un eh, rifiuto speciale dovrà essere buttato in discarica quindi ci prendiamo questo impegno e portiamo in discarica, in discarica. <laughs> Eh, prossima puntata in discarica esatto concluderemo così